हेलो वेलकम फ्रेंड आइए हम बात करते हैं आज एक छोटे से सवाल के बारे में जो मुझसे पूछा गया है एक व्यूअर के द्वारा तो सवाल इनका क्या है सबसे पहले ये समझते हैं देखिए इन्होंने पूछा है कि अगर हमें पैसा रिसीव हो गया देखिए इनका नाम भी मैं बता देता हूँ इनका नाम है मनीष सिंह इनका नाम है और मनीष से पचास हजार रुपए प्राप्त किए सर इसका क्या लेकर अंडर ग्रुप बनेगा ये इनका पहला सवाल है मनीष से पचास हजार रुपए प्राप्त किए तो प्राप्त करने की एंट्री की एंट्री का मतलब होता है प्राप्त करने का मतलब होता है कि रिसीव करना तो अब सीधा सीधा चले जाइए प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में अब ये देखिए यहाँ पर कुछ सिनेरियो इस तरीके का आ रहा है ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है कैसे कैसे एंट्री पास करनी है देखिए सिंगल एंट्री मोड में लू आप चाहे तो इसको डबल एंट्री मोड में लेकर के भी एंट्री कर सकते हैं दोनों में कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है जैसे है वैसे ही पहले बता देता हूँ मनीष से पचास हजार रुपए प्राप्त किए ठीक है तो यहाँ आ रहा है अकाउंट क्या प्राप्त कर रहे हैं तो पचास हजार रुपए तो यहाँ पर कैश लाइए ठीक है ये कैश हो गया कितना रुपया प्राप्त कर रहा है और किससे प्राप्त कर रहा है तो यहाँ एक लेजर बनेगा मनीष से प्राप्त हो रहा है ना तो मनीष जो है मनीष कर दिया हमने यहाँ और यहाँ पर मनीष एक पार्टी है ठीक है मनीष क्या है एक पार्टी है जो कौन सी पार्टी है डेटर पार्टी है तो यहाँ पर ये डेटर पार्टी का लेजर लगा देंगे ठीक है और जैसे ही लेजर लगाएंगे तो यहाँ इसे सर्जरी डेटर के ग्रुप में डालेंगे ठीक है तो ये देखिए ये हो गया सर्जरी डेटर और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कराएंगे ठीक है अब यहाँ पर कितना रुपया प्राप्त किया तो पचास हजार रुपया प्राप्त किया तो ये यहाँ पर पचास हजार डाल दिया हमने एंटर प्रेस किया अब यहाँ पर आएगा ऑन अकाउंट देख सकते हैं ये ऑन अकाउंट आ रहा है अब इसमें केवल मनी से पैसे प्राप्त हो रहे हैं पचास हजार रुपया प्राप्त हो रहा है ये नहीं बताया जा रहा है कि ये किस लिए प्राप्त हो रहा है तो ऐसे स्थिति में आप ऑन अकाउंट का यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर कर्सर भी ऑन अकाउंट में चला आता है हमारा बस ऑन अकाउंट रख करके एंटर कर कीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए बिल्कुल सही है बिल्कुल इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी ठीक है अब बता देता हूँ कि अगर आपको double entry mode system use करना है तो उसमें कैसे करेंगे तो यहां से चेंज मोड पे जाएंगे और इसको डबल एंट्री मोड में लेके आ जाएंगे ये डबल एंट्री मोड हो गया लेकिन अभी टू बाई आ रहा है तो यहाँ पे ट्वेल्व बटन प्रेस करके और इसको जो है टू बाई को हटा दीजिए डेबिट क्रेडिट कर दीजिए कंट्रोल ए कर दीजिए जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो बस इस तरीके का सीनैरियो आपको दिखाई देगा ठीक है अब क्रेडिट किसको करना है डेबिट किसको करना है यहाँ पे समझिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ठीक है तो डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है डेटर पार्टी में क्या देगी पैसा देगी ठीक है तो मनीष डी यहां पर लगा दीजिए ठीक है और पचास हजार रुपए फिर यहाँ पर देखिए मैं फिर पचास हजार की एंट्री कर रहा हूँ पांच हजार हो गया ये पचास हजार हो गया एंटर किया ऑन अकाउंट हो गया फिर एंटर करके नीचे आएंगे ये कैश में मिल रहा है तो ये एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं आप चाहे सिंगल एंट्री मोड का यूज कीजिए या डबल एंट्री मोड का यूज कीजिए दोनों ही में आप एंट्री पास कर सकते हैं आई की बात समझ में आ गई होगी अगर बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching this video